malu guys. Hari ni aku akan tunjukkan macam mana aku buat serawa durian. Yang ni aku letak 15 ulas sebab aku suka serawa yang pekat. Ok, mula-mula perlu ada santan. Lepas tu aku letak pula gula melaka. And gula melaka ni aku potong kecil-kecil. Tenggit periuk terus masukkan durian. And then boleh masukkan santan. Santan ni bergantung pada kuantiti durian. Kalau aku masukkan 100 ml. Tambahkan air kalau tak nak santan dia terlalu pekat masukkan gula tapi kalau tak cukup manis boleh tambahkan gula pasir tapi kaki tu nak guna lama tau kacau hingga sebati bagi gula melaka tu betul-betul cair lepas tu masukkan daun pandan macam daun pandan nak masuk awal-awal pun tak apa macam aku masuk dah las las. wow seksi tak kalau dia Okay, last kali kita masukkan garam. Sikit je tau sebab kita nak bagi rasa-rasa lemak. Tada! Percik awak. Sedap ni cicang dengan roti. Biasa orang lawan dengan pulut. Tapi aku tak makan pulut. Angin. Okey, selamat mencuba.